the greatest threat right now that Israel faces. Foreign threat. Iran. You want the free threats? Iran. Iran. fikir var Bu trackte ilim var Beslenir iman Her yer ihtilaf Şer ve istila Bence bir liman Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an Dur bak burada Çift flow mus'ab Anlatır hak kitap Yalan ve hakikat Cebası tarikat Sana yok az derler Böyle olmaz derler onlar gibi düşünmedikçe çoban derler biz Müslümanız düşüncemiz söz nizamdır Bak istediğin yükle saldır Biz Rabbe müptelayız içinde Allah Dilimde Allah Zikrimde Allah Fikrimde Allah Aklımda Allah aşkında, Allah Aslında bir davet Nefse ikamet hem de tek çare Bu hayat imtihan Şeytandan intikam Sayısız iltifat Gülmediğin dağlara kar yağmak ancak Allah asla seni satmaz Düşünce kalkmalısın Şükürle kalmalısın desine kalp atışın Allah Allah Günahla isteyenler daha genç sinirler Bu hayat basamaklar çürük merdivenler Senden bir istiham, devamlı istiğfar Gereken irtibat İşinde Allah, ilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslında Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbi Burada yazılı bu Kur'an Dur bak burada Çift flow mus'ab Anlatır hak kitap Yalan ve hakikat Cabası tarikat Sana yok az derler Böyle olmaz